Ons is besig met die deel jou geloof kursus. En hier is die handleiding en ons gaan nou die tweede deel hanteer. Ons het verlede keer gepraat oor dat ons moet getuies wees, dat die Heilige Gees ons wil toerus en toe die groot vraag oor hoe kan ons bietjie nader aan die persoon kom en 'n brug bou? Want dis miskien 'n vreemde persoon. So daar's afstand. En ek moet nou uh, met vriendelikheid en liefde en belangstelling en empatie nader beweeg aan daardie persoon. Daarom gaan ons 'n bietjie uitvra. Daarom gaan ons vrae vra. Dan gaan ons 'n bietjie oor die kerk praat en dan gaan ons by vandag se onderwerp kom. By hierdie kursus uh module gaan dit oor Nou gee ek so iets van myself en my geestelike lewe en ek vertel bietjie wat die Here in my lewe gedoen het en dan is die mees natuurlike ding dan om te vra en in jou in jou hart wat het daar gebeur. So, dis so min of meer die oorsig. Ehm um, ons het gesien dat dit belangrik is dat 'n mens jou voorberei dat jy bidend na iemand toe gaan en dat jy 'n aanknopingspunt soek en dat jy kyk dat jy 'n vertrouensverhouding skep. Maar kom ek vertel vir jou net 'n geheimpie. Daar's baie mense rondom jou en my wat ons klaar 'n goeie vertrouensverhouding het. Ons het met hulle oor meeste goed al gepraat. Ons weet eintlik alles van hulle af. Oor hulle sekulêre lewe weet ons alles. Maar ons het net nog nooit met hulle oor hulle geestelike lewe gepraat nie. So dit is die groot ding om dan nou dan hoef ons nou nie so lank aan hierdie brugbouery te werk nie want ons kan nou sommer net 'n slag baie naby aan daai persoon kom en sê kan ek jou vertel wat in my lewe gebeur het kan ek vir jou vertel die belangrikste wat ooit nog in my lewe gebeur kan ek vir jou vertel die vrede en duidelikheid wat ek gekry het oor die belangrikste vraag in my lewe oor my geloof oor sekerheid oor die hemel Jy sien en dan begin jy uit jou verhouding ietsie vertel wat daardie persoon wil ek sê laat verstaan die gees van die Here wil ook in jou hart werk. So jy bepaal wat is die leer op die tafel. Ons het nou al baie leers oor allerlei dinge oor die familie en vriende en die werk en goed oopgemaak, maar nou kom ons maak jou persoonlike geestelike leer oop as ek so kan sê. Nou as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na na Paulus se lewe, dan sal jy sien dit was een van die beste maniere hoe hy begin getuig het. Dit was die manier hoe hy 'n brug gebou het, 'n vertrouensband geskep het en hoe hy dit reggekry het om sy getuienis te gee. En nou kan ons gaan kyk byvoorbeeld, hy het 'n hele paar kere lees ons selfs in Handelinge hoe hy sy getuienis gebruik het as 'n aanknopingspunt om te vertel, weet jy wat het die Here vir my gedoen? Ek was teen hom vroeër. Ek was vyandig teenoor God gewees. Ek het gedink hy bestaan nie. Ek het gedink die Christendom moet uitgeroei word. En weet jy toe ontmoet ek vir Jesus. En dit het my lewe so verander. En daarvandaan af het ek besef, ek sal my lewe gee en ek sal die hele wêreld en bekende wêreld van destyd sal ek reis om vir mense te gaan vertel die goeie nuus dat Jesus die verlosser van sonde is en dat hy dit vir jou ook wil doen. So dit is Paulus se lewe. Gaan gaan kyk bietjie uh, net as jy na die uh, Bybel gaan kyk in Handelinge. Gaan lees bietjie Handelinge 22 en die gedeelte vooraf sien ons is hier 'n groot oproer. Hulle wil vir Paulus net doodmaak. En dan kom die Romeinse regering en die soldate en die polisie daar en hulle sê, "Wat gaan hier aan?" En hulle vang vir vir Paulus en hulle dog hy's 'n Egiptenaar wat vroeër met duisende terroriste uh eh, die, die Romeinse regering wou omvergooi. En en skielik weet hulle nie wie is hy nie en hulle boei hom en hulle bind hom vas en vat hom daar na die kaserne toe en die kommandant, die Romeinse kommandant uh praat met Paulus en vra vir hom nou wat het jy verkeerd gedoen? Wat gaan hier aan? Toe sê hy laat ek verduidelik. Kan ek 'n kans kry om met die mense te praat? En dan maak die Romeinse uh kommandant almal stil en hy staan daar op die trappe van die kaserne en hy begin in Jerusalem vertel. En dan moet jy gaan kyk hoe hy dit doen. Hy vertel hoe dit vroeër was in sy lewe en hoe hy as 'n Jood opgegroei het in die streng tradisies en eh, fariseërs leerstellings en hoe dat hy aan die voete van die belangrike rabbi Gamaliel gesit het en hoe hy geleer het om 'n goeie Jood te wees en hoe om die wette te ken en almal luister na hom en almal besef maar hierdie man kyk wie is hy hy's eintlik 'n wonderlike uh eh, Joodse geleerde en dan sê hy en ek het die christene oor wie julle so besorg is en wat almal wil uitroei. Ek was in beheer daarvan. Ek het briewe gehad en daarna Damaskus toe te reis en toe op pad daarna toe het Jesus aan my verskyn wat gesterf het vir ons sonde aan die kruis, wat opgestaan het uit die dood en ek weet dat hy lewe en hy het aan my verskyn en met my gepraat oor my weerstand teen hom en my hardkoppigheid en dat ek nie wil luister en skop teen die prikkels en dat ek my gewete onderdruk en ek het daar besef toe ek blind word, ek het die lewende God ontmoet en my lewe het daar begin omdraai. Na 3 dae het uh, daar 'n man, 'n profeet, 'n Christen gekom, Ananias, en hy het met my kom praat en hy het vir my gebid en ek kon weer sien. En hy het gebid dat die Heilige Gees my sal toerus. En weet jy van toe af het ek die wêreld vol, die een sendingreis na die ander gehad om vir mense te vertel van Jesus, die enigste verlosser. In Handelinge 26 lees ons weer 'n geleentheid waar Paulus nog steeds as gevangene nou uh, uh voor Festus verskyn en Festus kry nie 'n klag teen hom nie en hy besluit hy vat hom na koning Agrippa toe en Agrippa is baie nuuskierig want hulle het almal gehoor van hierdie Paulus en van die wonderwerke wat gebeur en hoe hy die evangelie verkondig en hoe mense tot bekering kom. Hy wil baie graag wil hy vir die Paulus ook hoor. En toe hy vir hom roep, en hy daar 'n kans kry om ek wil sê homself te verduidelik en verdedig. Nee, nee, nee. Hy sien dit. Paulus sien dit as 'n geleentheid om te getuig. En hy sê, "Kan ek julle net vertel hoe my lewe vroeër was? My ontmoeting met hom, met die lewende Christus op die Damaskuspad. En kan ek julle vertel hoe dit my lewe verander het?" hoe ek vrygekom het uit die struik van die duiwel, uit die verblinding van Satan, hoe ek uit die duisternis na die wonderbare lig gekom het. Gaan lees daai gedeeltes. En interessant dat in daai gedeelte met koning Agrippa is daar 'n vierde belangrike aspek wat bykom, né? Dit is hoe dit vroeër was, toe die ontmoeting met Christus, hoe my lewe verander het en dan kom die vierde ene by, wat sê hy? Kan ek vir jou 'n vraag vra? Koning Agrippa wil jy nie ook 'n Christen word nie. Dan konfronteer hy hom. Hy sê jy het gehoor wat Christus doen in my lewe. Wil jy nie hy moet dit in jou lewe ook doen nie? En dadelik is hier is die koning persoonlik geestelik aangespreek en betrokke. En natuurlik is hy nog glad nie gereed en gereed hiervoor nie. Hy het die getuienis gehoor Maar hy sê, nee nee nee, ek gaan nie so maklike Christen word nie. Paulus, lyk my jy wil sommer so 1 2 3 van my ook 'n Christen maak. En sê Paulus, wel om die waarheid te sê, ja, ek sal baie graag wil hê jy moet soos ek word. Dat dieselfde dinge in jou hart gebeur wat in my hart gebeur. Natuurlik behalwe hierdie boeie. Kan jy sien hoe Paulus elke geleentheid gebruik het om by mense se harte uit te kom? En ek wil vir jou aanraai, dis miskien die beste manier om 'n geestelike gesprek te begin. Vertel vir mense wat Jesus in jou lewe gedoen het. Baie keer sê hulle dis die rede hoekom mense nie getuig nie, want hulle het nie 'n getuienis nie. Hulle het nog nooit self hulle hart vir die Here oopgemaak en sy vergifnis ervaar en daardie sekerheid gekry van hulle geloof nie. En as jy onseker is of jy hemel toe gaan, sal jy in elk geval nie met mense daaroor praat nie, want net nou vra hulle jou vas of net nou weet jy nie dit of net nou weet jy nie dat nie. Jy's seker of die Gees in jou is en hy jou gaan help om te getuig nie. Daarom is dit die eerste tree dat jy self moet sekerheid kry dat jy 'n getuienis het. En dan gaan jy vir mense vertel. sien die prentjie van die kruis en dan voor die kruis en na die kruis. Before Christ en after Christ. Voor en na Christus. Hoe het jou lewe verander? en dan die vraagteken. Dan die vraag en jy, wat van jou? So, dit is die geheime sleutel wil ek amper sê wat hierdie kursus vir ons leer, wat vir ons help om ons getuies mooi, ons getuienis mooi te gaan uitwerk. Gaan dink bietjie daaroor dat jy dit gereed het Paulus het dit er so baie gepraat, hy kon dit aanpas in elke situasie. Hier meer vir die Jode, uh, uh daar waar hy uh, in Jerusalem praat, hierso waar hy in Rome praat waar hy baie meer uh oor oor die wette en die dinge uh, praat wat hulle beter sal verstaan. Uh so jy kan jou getuienis aanpas, maar die belangrike ding is dat jy moet sê before and after. And Christ made the difference. And can I ask you a question? So hierdie skemaatjie gaan skryf jou getuienis uit. Ehm uh, gister gehoor van uh, Jonathan Kahn wat vertel van sy getuienis hy's 'n Jood gewees wat vertel hoe hy ook as groot geword het in die Ou Testament en die Nuwe Testament verwerp het en uh, hoe dat hy in die Ou Testament begin gaan hoor het uh, van van die Messias en die verwagting van die Messias wat sou kom maar dat hy niks met die Nuwe Testament te doen hoe en en toe kom daar 'n Bybelstudie uitnodiging. Hulle nooi hom na 'n groep toe. Hy kom by die groep en hy sien hulle praat uit die Ou Testament van Jesus wat in Jesaja 53 uh eh, gekruisig uh beskrywing van sy kruisiging en sy sterwe die lam terwyl hulle van ons sonde die offerlam hy hoor van die uh, opstanding uh, hy hoor van uh, van Jesus wat met 'n donkie in ry in Jerusalem en hy hoor van uh, gebore in Bethlehem hulle lees dit uit die Ou Testament hy sê maar hy het dit nie geweet nie en hy het met Jesus begin worstel so uitgepraat oor die twyfel en die onsekerheid en die godsdienstigheid van die Ou Testament maar sonder Christus en toe het hy vir die Here gesê: "Here, ek sal my hart vir U gee, maar nie nou al nie. Ek gaan leef as 'n goeie Jood in my tradisie en soos wat ek gewoond is en soos ek opgegroei het, maar ek sal die dag net voor ek sterwe, op my sterfbed, sal ek my hart vir U gee." En net daarna is hy in 'n ongeluk, 'n motorongeluk teen 'n trein en hy word wonderbaarlik gered uit hierdie wrak en hy het nie 'n skrapie nie en hy besef hy was op die rand van die dood. En toe het hy gebid en vir Jesus gevra om sy lewe te kom en hoe Jesus sy lewe verander het en hoe Jesus vir hom gaan gebruik het as 'n getuie en 'n magtige invloed in die wêreld te hê. Kan jy sien? Gaan werk by jou uit. Hoe was jou lewe vroeër? Ja, kerklik, godsdienstig opgegroei, maar nog nie vir Jesus persoonlik geken en in jou lewe ontvang nie. Nog nie 'n verhouding met hom gehad nie. En dan nie presies hoe dit gebeur het nie, want jy wil nie dit nou verduidelik dat hy dit agterna kan praat die persoon wie jy praat nie. Maar dan net oor hoe dit verander het nadat Jesus die beheer van jou lewe oorgeneem het. En dis die wonder daarvan dat jy dan die tafel gedek het om nou vir daai persoon ook die wonderlikste diepste geestelike vraag te vra. En wat van jou? Ken jy hierdie Jesus? Het jy 'n ontmoeting met hom gehad? Het jy sekerheid as jy vanaand sterf, gaan jy hemel toe? Nou goed. So ek dink ons verstaan nou hoe om naby iemand te kom, hoe om hom te diagnoseer en hoe om uh nog nie ons gaan nou-nou praat oor die diagnose gedeelte beter later aan maar ons kan al klaar agterkom hy kan nie oor die kerk praat nie hy hy ek kan hoor hy weet nie van die Bybel nie ek ek hoor sekere goed wat hy vertel hy's ongemaklik as ek met hom praat oor hierdie goed ek kan sien hy skie ek kan sien daar's weerstand So daar kom al klaar ietsie van diagnose, maar ons gaan dit later in 'n volgende uh, latere uh, episode gaan ons dit mooi verduidelik. Maar op hierdie stadium wil ek net afsluit dan die gedeelte dat jy moet weet ons moet naby iemand se hart kom. Ons moet daai brug bou en ons moet bereid wees om oor te gaan en ons moet vir daai persoon 'n eh, kans gee om oor haar of sy geestelike lewe te praat. En die geheim is om hierdie twee belangrike vrae te vra. Ons kan sê is diagnostiese vrae want hierdie vrae gaan vir jou presies aandui waar staan hierdie persoon. Jy gaan presies weet nou wat in sy of haar hart aangaan. So diagnosties beteken eintlik maar ek gaan 'n diagnose geestelik maak. Ek gaan die stetoskoop aansit en ek gaan die persoon se hart luister. En ek gaan hoor hierdie hart klop vuur warm vir die Here. Hierdie hart is yskoud, morsdood. Hierdie hart is in vertwyfeling en onreëlmatig. Hier is ek gaan agterkom wat hierdie persoon se verhouding met Jesus is. En dan gaan daai persoon vra om daaroor te praat. Nou, wat is hierdie twee diagnostiese vrae? Wat is hierdie twee belangrike vrae? As jy nou met ander woorde vir iemand gesê het, en weet jy, uh, en dit is hoe my lewe was en hoe dit verander het En vandag weet ek, ek het absolute sekerheid. En ek is nie bang vir die dood meer nie en ek weet as ek sterwe gaan ek hemel toe. Maar kan ek vir jou vra? Dan kom jy met die eerste belangrike vraag. Het jy al by die plek gekom waar jy kan sê jy is 100% seker dat as jy vanaand sterwe of as die Here jou kom haal vanaand, gaan jy hemel toe? Vra die vraag en los dit dat daardie persoon vir jou antwoord gee. Nou, ek kan aanvaar dat die persoon eintlik net ja of nee kan sê. En hy kan dit op verskillende maniere sê. Hy kan sê ja, nee, ek is absoluut seker. En jy hoor sommer hy's uitgesproke, hy het vrede oor die vraag. Hy's nie bedreig nie. Hy het die saak uitgemaak. Hy wil graag getuig vir die Here. Hy wil graag sê dat hy seker is. Of hy sê so huiwerig, mm, ja, Ja, jy hoor in sy stem toe, daai 55% liggaamstaal, né? Jy kom agter, hy sê ja, maar dit is eintlik ek is nie seker nie. Of hy sê vir jou duidelik, eerlik, ek is nie seker nie. Nee, ek ek is nie seker nie. Hoe gaan jy uitvind of die ja wat hy gesê het regtig ja is? Vra die tweede vraag. As hy sê ja, ek is seker, dan weet jy mos nou wat is die volgende? dan gaan jy vir hom die tweede vraag vra. Waarom sê jy so? Op grond waarvan dink jy sal jy in die hemel ingaan? Dan vra hy vir hom hierdie vraag. Sê nou maar jy staan voor die Here. En hy vra vir jou, "Hoekom moet ek jou in my hemel toelaat?" Wat gaan jy vir hom sê? En dan luister jy na sy antwoord. Hoekom het hy ja gesê? Het hy dit maar net sê omdat hy wil die regte antwoord gee of hy wil jou tevrede stel of hy wil nou nie die ander kant sê nie want anders dan gaan hy hel toe. So hy moet liewers homself oortuig en en en, en, en liewerste maar net sê ja want net nou wat is die ander moontlikheid? As hy sê ja, dan vra hy vir hom waarom hy ja sê. En dan onderskei jy tussen twee dinge: do en dan. Is dit iets wat hy gedoen het? of is dit iets wat Christus gedoen het? So jy onderskei is dit Christus se dood aan die kruis wat hom hierdie sekerheid gee? Of is dit omdat hy goeie dinge doen en vir mense geld gee en vir die armes sorg? So dinge wat hy doen, doen of is dit iets wat Christus dan gedoen het aan die kruis? So dis dis die onderskeiding uh, om seker te maak hierdie persoon het homself probeer red of Christus het hom gered. So dis een van daai moontlikhede en jy moet hom help want die duiwel mislei 'n mens dat jy jou hele lewe lank dink jy gaan die hemel ingaan en sê Matteus 7 vers 21 tot 23, daar gaan baie mense wees wat in die oordeelsdag voor die Here staan sê ons moet ingaan in die hemel. En dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my. <clears throat> Ek ken jou nie. En dan sal hulle sê, maar Here ons het dit gedoen, ons het dat gedoen, al hierdie dinge wat hulle gedoen het. Sê gaan weg, ek ken jou nie want nie elkeen wat Here Here sê sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. So dis die geheim. Het jy al jou hart vir Jesus oopgemaak? Het hy al ingekom? Het hy jou lewe al verander? Jy luister, wat sê die persoon? Is dit sy goeie werke? Dink hy hy kan deur goeie werke die skaal laat skuif? dat as hy goeie dinge doen, dan is hy meer aanvaarbaar by God en dan sal hy hom toelaat in die hemel. Al ons goeie werke wat ons doen, kan nie ons sonde uitwis nie. Met sonde kan ek nie in die hemel ingaan nie. So daarom is die enigste antwoord Christus. Het Christus jou kom verlos? Het hy jou sonde kom wegneem? Het hy jou kom skoonmaak en in jou kom woon? Dit is die sleutel. Dis wat ek en jy moet verstaan dat As ons vir iemand daardie vraag vra, dan wil ons uitvind het hy homself probeer red deur hom aan sy hare uit hierdie modderput uit te trek of het Christus se deurboorde hand het hy vasgevat in die geloof hom uitgetrek en hy's deur die geloof deur Christus gered. So dis die onderskeid wat jy wat jy gaan maak uh deur hierdie twee vrae. Is jy 100% seker? En hoekom dink jy gaan jy hemel toe? Nou wil ek vir jou sê die goeie nuus is dat Christus wil hê sy kinders moet weet hy sal hulle behoort aan hom. Ons hemelse Vader wil hê sy kinders moet weet. Die Heilige Gees wil in ons roep Abba Vader, wil ons leer om vir God ons Vader, ons Pa te noem. En daarom sê 1 Johannes 5 vers 13 dat Paulus skryf daar hy sê nee Johannes skryf hy sê 1 Johannes 5 vers 13. Ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Dis hoekom die Bybel eintlik geskryf is om vir jou vrede te gee, om vir jou sekerheid te gee daar's vergifnis en as jy jou hart oopmaak sal Jesus inkom en jou hart skoonmaak. Sal hy jou kom nuut maak, sal hy deur sy gees in jou kom woon, sal hy jou wederbaar en sal jy 'n wedergebore kind wat uit die Vader gebore is word, 'n kind van God. Here wil hê ons moet sekerheid hê. En daarom daarom gaan ons nou die uh luister die volgende aantal uh, lesse en lesings gaan jy sien. Hierdie modules gaan oor die evangelie want nou nou besef hierdie persoon my lewe is nie reg nie. En nou vra hy vir hom, kan ek vir jou verduidelik net hoe 'n mens sekerheid kan kry? Kan ek vir jou die evangelie verduidelik? En ons gaan uh, dit vir jou op 'n baie eenvoudige manier leer, net deur dat jy kan maar so half in jou kop onthou jou hand, die duim. Ehm uh, jy weet jy die duim as jy nou face maak, die duim eerste wys op hemel toe. Dit so jy gaan vir hom iets sê van die genade en die liefde van hoe God se hart oor hom voel, dat daar vergifnis is. Die tweede gaan jy wys die wys vinger, hey, wat het jy gedoen? Jy gaan oor sonde iets sê. Dan gaan jy oor die langste vinger praat, oor die grootste van alles en dit is wie God is dat hy regverdig is en sonde haat en sal straf, maar dat hy liefdevol en genadig is. En dan die ringvinger, die bruidegom, wat wat moet hy van Jesus weet? En dan die kleinste mostersaadjie vinger, die geloof sê hoe dat hy nou hierdie geskenk van die ewige lewe kan ontvang. Maar daaroor gaan uh, ons in die volgende lesings gaan doen, Willem verder vir ons verduidelik. En ons gaan in detail kyk na elke een van hierdie vyf belangrike waarhede in die Bybel wat ons vir hierdie persoon wil verduidelik sodat hy die evangelie, die goeie nuus verstaan en sy lewe volkome aan Christus kan oorgee.